Меня зовут Дима с шахты Ленина, я работаю на шахте Ленина. Допустим, вот у нас такая, ну, вот, ситуацию могу рассказать. Допустим, с 2009 года, да, висит приказ по шахте, вот, э, называется эски, отрезки, круглозвен, ну, круглозвенную цепь, отрезка. Ей вот цепляет другую цепь, там, очень сильная натяжка, там, тонны большие поднимает. И ими нельзя как бы работать, да, а, хотя ими все работают. Вот уже два-три года, два года висит, как, допустим, приказ по шахте, что ими нельзя работать. Все ими работают. Если кто-то идет из начальства, все их прячут, боятся, ими же. Начальство знает, что ими нельзя работать. И все равно все работают. Вот это Другого нет. Еще можно отметить, что в, общей, в, общей, ну, в общем, как бы получается, э, все вот эти проблемы, даже, э, даже большая часть, чуть ли не 100% проблем всех Э, производственных травм происходит из-за плохой организации труда и из-за того, что элементарных приспособлений, они есть, конечно, но в маленьких количествах. И чтобы что-то еще достать, это целая проблема. Там, допустим, сегодня нету этого, оно будет, но через 2-3 через дня. А за эти 2-3 дня что там может произойти, понимаете? Как бы плохая организация труда, ему как бы все равно, что там, как там происходит. Лишь бы сделали и все. Я вот сам, слава богу, не травмировался еще пока, <laughs> допустим. Но на моем, на моем, слава богу, слава богу, Но на, моей, на, моей, на моей памяти, да, вот из 10 случаев, да, травм на производстве, 9, а то и 10, все травмы переделываются в бытовые. И все. А а вот так вот снижает уровень э, травматизма.